In dobrodošli z vami, sem Tropa 44, z mano je FIFA Gamer HD. Napad snemala v Q&A vprašanja in gremo kar s prvim vprašanjem. Nito Kozela je vprašal, ali imaš rad kmetijo? Ne, ti? Ne, on je rad kmet. Mu. Drugo vprašanje je napisal Ali Bombank. Katera ekipa ti je v nogometu najboljša? Real Madrid, tep? Barcelona. Tretje vprašanje je napisal Nik Jarkovič. Kaj te veseli o športu? Hokej, že od majhnega recitela, sultra se senice. Uh, nogomet. Četrto vprašanje je napisala Ana. Kdo ti je povedal za Minecraft? Za Minecraft mi je povedal moj Betranc. Prtep. Jaz sem že vedel, da je za to igrico že pred štirim leta. Kdo ti je povedal, kako snemati? Eh, za snemanje mi je povedal en znanc, kot ti. Eh, za snemanje, gledal sem druge youtuberje, pa še kjeri so mi malo pomagali. Peto vprašanje je napisal Nik Jarkovič. Ali te veseli kakšen šport? Kaj bi rad treniral? Ja, treniral bi spet borilne veščine, ki sem jih pred leti zajebal. Kaj pa ti? Eh, poleg nogometa imam rad še freestyle skiing, to so teli, kukar... Eh, Ma ne vem, vse ni važen. Šesto... Rad, kaj to imam rad. Šesto vprašanje je napisal Miha. S kom si v preteklosti najraje igral? Ali ste se spoznali v lifeu? Ja, v preteklosti sem igral z znancem, poznali smo se pa res v življenju. Of course, you did, yes. Kaj pa ti? Ja, jaz sem pa igral s prijateljem, sem igral v FIFO, ker poznal se pa tudi v lifeu, ker so svoj igralca. Osmo vprašanje je napisal Filip Herakovič. Kdaj si začel snemati za YouTube? pred 11 meseci, kaj pa ti? Uh, jaz sem se pa prijavil na YouTube leta 2009, snemati sem pa tako, tako zares sem pa začel pred dvem letom že. Uh, zakaj, zakaj igraš Minecraft? Zaradi zabave, kaj pa ti? Zaradi zabave, ki je fajna igrica, pa še s kakšnimi prijatelji igramo. Ja, to je res. Deveto vprašanje je napisal Gašpr, zakaj delaš ta posnetek? Ja, delam ga za zabavo, ker mi pač veseli. Zdaj sem začel pač QA delati. Uh, prej sem pač malo snimal še Minecraft, tudi zdaj bom še snimal Minecraft, ampak zdaj ta teden bom QA delal, kaj pa ti. Ja, jaz sem pa rekel, da bom verjetno še kakšne vloge delal, pa challenge kakšne, pa Minecraft bom snimal, pa razne igrice, pa FIFA, GTA 5. Tako da ja. tudi jaz bom GTA 5 snimal, ko dobim igrice. Deseto vprašanje je napisal Škabi. Kje dobiš te pripomočke, da gradiš? Ja, le, to moš pa, če hočeš igrati Minecraft. Na, po, poglej moje video, te pa boš vedel, ano. Ja, imamo už skopet, no, tako. Ja. Enajsto, mhm. enajsto vprašanje je napisal Luka Džeur. Katerega ljubljenčka imaš? Rad. Naraj imam psa, v glavnem te vse živali imam rad. Kaj pa ti? Vse živali imam, brad. Sam najrajš imam pa mačke. Ehm, dvanajsto vprašanje je napisal Aleksandr Stojanovič. Naštej dvanajst najljubših balkanskih youtuberjev. Kaj pa ti? Ja, jaz to ne vem, lahko... Jaz poznam samo dva. Muđa pa Serbian Games BL. Ja, škoda, lej, ne vem nobenih. Dobar res, da poslušam te balkanske muske, sam Hrvaške, na primer. No, on sam Hrvaške, on je poslušal eh, telih. Uh, eh, Klapa po telih stvareh. Tu trep, ja. Hrvaški. 13. vprašanje je napisal Grega Pavič. Ali imaš PS3? Imam ti. Imam ga, ja. Uh, eh, 14. vprašanje je napisal Jurek Rekič. Ali imaš tablični računalnik? Ne, ti. Bom dobil iPod zdaj, iPada. 14. vprašanje. 14. je zdaj. Ja, 14. vprašanje sem. Uh, eh, 14. vprašanje je napisal Marjan Bom. Kako si, dober, ti, maj? Fuh, super, kakšno vprašanje. Peto vprašanje je napisala Ana Novak. Kje je tenis, ki nosiš? Nike, od Mehenga. Ti? Nike, Air Max. Tudi jaz. Uh, eh, 16. vprašanje je napisal Bojan Pavličevič. Eh, od katerega leta si začel hoditi, ko si bil dojenček? Ne, ne vem, ne spomnim se. Kaj pa ti? Uh, jaz sem bil star dve leti, pa pol sem zhodil. 16. vprašanje je napisala Mar uh, napisal Marjan Popovič. Popovič. <laughs> Popovič. In s katerim programom snemaš in s katerim urejaš? Jaz snemam z uh, Ezvidom, snemam, včasih sem s Frepsom, uh, Bandicam urejam jih pa z, z Movie Makerjem. Kaj pa ti? Jaz pa snimam Fraps, imam <clears throat> pojma, DX100, ne čakaj, kaj že. Um, ehm, OBS imam, se upravičujem, OBS. Uh, ehm, urejam videe z uh, Sony Vegas Movie Studio ali pa Sony Vegas Pro 213, Pro 13. Pa imam še Camtasia Studio, je Kantazijo studio, sem tudi jaz imel, sam nekaj ni bengala. Uh, e, ja, pa link boste dobili od Gamerja, oziroma FIFA Gamer HD, spadi bo pisal uh, na linku. Pa mata se naročite, ne, hicam se. Ja, tudi pri meni, prosim, naročite se tudi na tega. Če hočete, seveda, ja. se naročite na moj, na moj kanal, če Ker... hočete, pa je pa vaš problem. Ja. Zdaj bo parkrat snemala skupaj, uh, ne vem, Minecraft, zdaj se je začela snemati. Pa te Q&A-čke bova tudi malo probala še snimati. Mm. Ja, tako da naročite se na moj kanal in na njegov kanal. In lajkite naju na Facebooku. Kako imaš ti? Ne, ja, maj smole sem jaz ne, na Facebooku. Ne, Kako imaš? A ja, Facebook stran, FIFA ja. Gamer HD. No, pa tudi dodajte ga maj smole in mene dodajte Mato Širnik in lajkite na Tropa 44. Hvala za video in naslednje.